Sanibonani sanibonani babukeli eh bomsakazo wethu iAfrican Voice Global eh igama umcasiseli isiminyeminye sentombi zasemzingwane exibeni kwakho khakho mayapha namhlanje eh ngize ngolunye unyawo ngihamba lapha nomkhulu eh abaningi bayazi eh, esisuke kudala kakhulu eh sisengomeni yomculo uMaskandi eh ngeminyaka la yakuthi eh insizwa phuphuhle besoka kodwa namhlanje eh sibeke phansi lokho kweginci asikhulumi yeginci eh sikhuluma eh ngomsebenzi wesintu eh bayabuza abantu abaningi ukuthi hawu kathi ubuhle besoka kwenzakalani wanyamalala kathi hayi insizwa yayisenkundleni kodwa sijike namhlanje isiwumkhulu ngifuna ukuthi namhlanje azosichazela kahle eh ngomsebenzi wakhe lowo eh asewuphethe manje hayi ngokwengoma insizwa yakithi yebo thola namhlanje usuwumkhulu eh oqala ngiyathanda ukubingela ababukeli labalaleli eh ngizachaza kanje ngizosichaza ibizo lami lokuzalwa ngiqhubekani ndlovu eh hayi ngincinise ngabe ngapha ngisazophinda mhlawumbe ngiyayigincise zahlala phansi bakithi bathandi bomaskani eh hayi izophinda ibe khona bakhululeke okwamanje hayi sengingapha kokho okay sesisebenza umsebenzi wabokhulu yini eh abantu ngoba ungangakithi eh siyezwa phela masikhona le ngakithi kuthiwa khona umdala wofudu eh kusuke kushiwo wena ngimangele kusokuqhamuka wena mina ubuhle besuka la oye kathi mina ngiyezwa abantu ukuthi hayi eh endaweni yakini khona ubaba osebenza ngabantu eh kuthiwa umdala wofuthi kodwa bakubiza ngesikhala ngangikho good kusikhalanga so angifuni ukumosha ulimi lwabantu so ngase ngithi hayi ngiyafisa ukuthi akusifakashele la kule podcast yezinja namhlanje ngoba ukhona eh ngisacela ukuchaze lokuthi kanti waba umdala wofudu kwenzakala hayi ngiyabonga kakhulu umbuzo omuhle kakhulu lo mbuzo um kutsho ukuthi um ukuba umdala wofudu lowo um kuthiwa ngumdala wehamba mdala wehamba ihamba ihamba ngofudu ngesikhalaasikhalayo um eh, ligama elabuya kakhulu emsebenzini uma sisebenza njengoba siloku sisebenza um njengoba ngingumuntu oyelaphayo othwasisayo ophinde akhande ngezimpondo aphinde athi futhi kulaba abafuna amadlozi akibo bengakwazi kwabiza ngiwafembe bathi kufembe abaziyo kuyinda ngiwabiza bekhona so indaba kamdala wehamba leyi yaqale kuthini eh, impondo zami engithi ma ngitshayela abantu ngikhangelela abantu zihamba phezu kofudu abantu bathi yini le ngathi hhayi nangumdala wehamba ezimpeseni bake besho njalo ama-2000 amanje hayi lukhona ufuthi kahle kakhulu ufuthi lukhona oh. ye futhi lukhona eh olwasemsebenzini lapho oluphilayo like oluphilayo oluhambayo ungakhumalo igama lalo ah ehe ungakhumalo sibili futhi usebenza ukubhodisela phezulu kwalo mpondo sihamba phezulu kwalo ukuze ngikwazi ukukhangelela abantu okay kusho ukuthi eh izinyanga zishaya amathambo eh senza lokho kusho ukuthi wena amathambo sort of ukuchaya amathambo ukwenza ngalo lolu fudu mhlawumbe kumbe eh ngifuna ukuthi abantu abahlele emakhaya ngale basale bechazeleke kahle ethi umuntu nomeza kuwe engafiki semangala mhlawumbe o engafiki kunento engathi akayiqondi kahle o oh, eh Eh uyabona eh engingakutsho kakhulu mina abaningi bayakwazi vele ngikutshoyo mm. engikhuluma ngakho ngoba abaningi bayangazi yeah. eh eh amathambo angithi abanye bachaya amathambo mm. mina okwami kuhambisa lezi yampondo kodwa ke ngilawa amathwase engiwenzela amathambo ngiyawazi lawa amathambo okay eh ngoba mina umdala wami thwasayo bathi ngisiyachero le elubimbi ebhinki elubimbi oh kusebhili okay. uye wangifundisa lezi zinto eziningi ukuzikhanda ukuzenzani ukuze namhla kusasa sekulabanye abafisa ukukhangela ngazo ukuzisebenzisa ngikwazi ukubenzela awu yabona-ke indaba yakho inzima kakhulu iyatsabeka ngizukhuluma ngempondo uthi ukhanda imponjo eh umuntu ohleliye laphana oyilayman ongazi lutho njengami eh makuthiwa ukhanda impondo uphondo ngithi into e-, ebasenyamazaneni ezilwaneni komo noma yini so wena uyalwenza uphondo la noma usho ukuthi usho impondo lezi esakhula sizwa kuthiwa hey khulu walaphana yena walaphana balophondo kumele sibe sabe futhi abantu abalophondo so uh, uyabona engingakutsho eh impondo lezihlukene eh impondo kuyabe ngezezinyamazana ezihlukeneyo kuya ukuthi lolu ngolwani eh lufesi olufakwa ke imithi phakathi ukuthi lusebenze lese kufika umuntu unje usithi wena ufuna ukukhangelela umdeni wakho kuphela awufuni ukuba yinyanga yeah hayi selukhanda Salukhanda ibe lalo lokusebenzela uyibuze khangelane luyenze le mlingo yalo. Sibese lapha insizwa enjengabo junior lapha amabhukudwane ufuna ukuthi iCD lithengise uyakhona ukugqibeza izinto ophondweni mhlawumbe. Hayi lokho sekumenzela igona lokho sesenza lokho kupha igona okwamaqhaga lokho. Okay. Abe lokhu hayi ngeke ngichaze kuye ukuthi abe senza kodwa sekusenzelwa lezi zinto ukuthi adume aziwe. Eh okay. eh mhlambe silohlupho olukhulu onalo wena emndenini wakho hmm. suza kimi ngapha sengibuya sicela emadlozini akithi uthi bakondlovu hmm. kombika sicela leyo sifunela abakwabani bani ngelanga elinje kuba into ye-two or three days between kuba namalanga phakathi sewusithi uma ubuya Akithi amadlozi asekubizela lakini ma umnyasaranda umshona umtonga uyini asebuye sekhuluma ulimi lwakho hayi olwami lwesikhalana asekutshela lokho kwakini okufuna ukulungise kini kumbe lakuphazamisayo kini ngizama uku-understand kusho ukuthi um eh, kobe sokufana nokuthi mhlawumbe ngisuke mina ngiyemsamo ngiyothethela ngithi kithi ukuthi bangiphendule abakithi bazokhuluma through wena yebo babe bezokhuluma through mina lelo langa kuphela mhla wena ubacelile bagcine lapho bazobuya futhi mhla wena bacelile ngoba ngithi lapha kimi umsebenzi angithi lapho ababe bebuye for temporary bengabantu abase for temporary bezosiza wena kulolo hlupho olalo o okuyikuthi kahle kahle kuyabe kunohlupho engibhekene nalo kumele abakithi babelwazi obangisize ngalo mina anginadlozi okanye ayi akekho umuntu ongenadlozeni mina anginawo amandla okukhuluma nabo or indlela ukwazi so bayafika kuwe kube nguwe osukhuluma on behalf of idlozi lami yebo iba njalo kodwa that's why bengikuchazisele kahle ngathi ngeke uthi ufika namhlanje kimi mm. ufuthi khulu ngicela okhulu bakithi namhlanje um kuyenzeke hhayi ncayenzeke bazokutshela okhulu bakithi ukuthi uzacela kokhulu bakithi mm. bawutsho ukuthi hayi mhlawumbe kuyemva kwamalanga amathathu ekuseni noma ntambama subuya-ke ma ubuya sebebuya bekuchazela sekubizwa bakithi okhulu kuqala kufike bona uma besuka-ke sebekutshela-ke sesikubizela bakithi sebephuma bakithi sekungenela kini idlozi elikhuluma lolo limi lwakho wena olukhulumayo bakithi ngiyazi ukuthi lihle lapha emakhaya eh, eh niyazi ukuthi eh, lento kahle kahle eh, eyesintu eh seyaba ngendlela yokuthi niyazi ukuthi siyesaba ukuvele nje ubuze ezinye izinto kukhona izinto okuthiwa azikhulunywa or azinjani so namhlanje ngifuna ukuthi ningixolele eh ngizobe ngibuza kahle kahle ngenzela ukuthi mina ngiunderstand nani enihlele ngale ngiunderstand kodwa umkhulu will guide me uzongiguide ukuthi hayi lokho okubuzayo hayi impendulo ngekuyithole or lokho okubuzayo impendulo singayithola ngoba niyazi ukuthi eh, siyisizwe esimnyama khona ezinye izinto ongavela ukuthi bhadla uyikhulume kwenye indawo eyidinga ukuthi eh, ube ngamuva kwekhetheni ukuthi uzuzikhuluma so mkhulu eh uyabona ukuthi isimo esesikhona manje eh mawungaphuma phandle la ngicabanga ukuthi eh ngeke ufike eBree ungahlangananga mhlawumbe nenyanga eziwugqiba okwamanje eh so abantu sebe develop lento yokuthi babe namanga ikakhulu when it comes to into zobunyanga sekwajika kwaba yibhizinisi ukuthi abantu sokuyindlela abenza ngayo imali berobha abantu besenzani um uyabona ithini comment yakho into esifana nalezo eh, uyabona engingakutsho mina kulokho um umuntu oledlozi hmm. sibilo ledlozi idlozi idlozi elidalelo lihlala kuye hayi angiboni lingangivumele senze into zilezi ezinye sizibona zisenziwa ngabanye abantu hmm. eh umuntu oledlozi mina yazi ukuthi mayeledlozi liyamgwema liyamkhuza entweni eziningi eh kuya ngamasiko futhi angithi uyabona mina njengoba nginje uza ngibona nginje ma ngabe sengisemsebenzini wami ma ngihamba ngikumbona kodwa abanye futhi baphinde bayenzeni bahambe begqokile yikho into isiko alifani kodwa bese usiba nalaba bamanje abantu abamanje abanye esesibabona sekuyi-campaigning kumbe marketing mm, mm. sekuyindlela yokuthi yena ma egqokile uzambona ukuthi ngumakhosi so kusho ukuthi it's some form of i-advertisement ye yeah, advertisement njalo okunye sokungani sokuyinto engathi yi-traditional dance osotoabantu ya phela ngoba ngiyabona manje um sokule something e, e, e, ebizwa ngokuthiwa yisangoma swenki ya swenki mm. ukuthi isiloku sikhothani phakathi sokuloku sikhothani phakathi ukuthi um nawe sungayothungisa ezinye izinto zakho zango kodwa zibe nokuyisweginyana zibe zinhle so lokhuyana ngazi ukuthi kuvela khona ngapho okuvelela khona into zabadala noma yinto esesiyenze manje sila thina singabantu kumbe abadala yibo abasivumelayo ukuthi si-evolve sihambe nesikhathi um uyabona mina ngokubona kwami eh akwenziwa ngabadala ngapha uyabona uma usuke endlunkulu edlozini straight emsamo hayi uzophuma uright uhamba ngendlela eright abantu bathi sebefika phambili ngoba sekulale nto okuthiwa yimali hmm. sisifika phambili umuntu sefike setshintsha lokhu akufundiswa ngugobela emuva usesiba labangane um hmm. eh, yikubona um eh, ngike ngambona abanye uthula umuntu ethula abandlozi kodwa nqapha wesitabane mm. yabona mm. umnyathula amadlozi eh kodwa ngapha uthola lemisebenzi yakhona isetshenzwa kuyenza izinto ezihambisane lento edlozi mm. idlozi ngokwalo lona lithoba umuntu wayo ungabona engathobekanga emgwaqweni hayi ngama imitation ngicabanga ukuthi balandeli ngoba lihleli lapha ekhaya bakithi bavukela ibe AVG eh lingakhohlwa bakithi you subscribe kwi channel yethu ukwenzela ukuthi izinto ezifana nalezi zingakudluli endleleni baf yeah eh ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle nizangoma i-rate card yenu niyithatha kuphi yokuthi mhlawumpe lokhu kuyimali engaka eh ukwenza ukuthi kuyimali engaka ukwenza ukuthi kuyimali engaka kuvela ngaphi kahle kahle uyabona mina ngokubona kwami kimi phela nesayidi mm. ngoba phela imithi imbiwa phansi so angeke ukuthi mhlawumbe hayi ngawustoka nzima ngale hayi loya ayabona abantu abanjengathi thina hmm. sisitopi hmm. siyakhe ya yiko ngithi imithi mbiwa phansi so zathola ukuyikuthi ngithi ngiyasuka ngiyogebha ebhinga ngiyagebha ekutswana ngiyogebha esikwarakwara ngiyagebha so umuthi wakho lwana ma ukuthi ukhatshana awutholakali phela ungaba khatshana utholakala umningi uma ukhatshana kodwa umningi sebela umningi um ungatholakali hayi le price yangikhona iyangathi ide kancane eh, ngoba awutholakali nawe futhi uma sikwenzela siyakutshela ukuthi indoda yabona lo muthi lo mm. heyi awutholakali inhlanhla ukuthi sikwenzele wona kodwa-ke akubi akubi yifomu yokuthi mhlawumpe mina uma ngifika lapho ndikuthi ukuthi hayi Umuthi lo awutholakali ubusuwudurisa noma utholakala anti phela imithi lathina suke sesingasayazi yes. suke sekulezigubhu eziningi endlini yakho lapha nawe ungethusela unje ukuthi hayi yabona ma ngithatha lowo lowo ndoda uvela ekhongo ma ngingayenza ukuthi mina hayi yabona khona okunye kungenzeka vele emuntwini ezilongo singabantu empilweni ungakuthola vele empilweni asinge sikubalekile kodwa-ke eqinisweni uyabona umuntu odulayo ngole misebenzi ephezulu ngifanise mina manje kufike inyanga ifike kimi ithi um angilabantu abazakimi bezokwelatshwa ngifuna ilayini ngifuna babuye bande yeah. uma ngimenzela igona lelangifuna singene deep kulokho ya ngiyalenza igona lela mm. eh ngimuphe lona elizasebenza iminyaka leminyaka angithi mm. limsebenzela abantu esibabaningi abantu esibabaningi bengena seveza ke imisebenzi yakhe yena ngikhono lakhe mina kwami yabenugiqinisela abantu so igona elinyane layo yilo liyabe lilemadlana ezingane ziphezudlwana alisoze lifane lo muntu obuye sithi heyi unyawo lwami lapha luvukile yabona um hmm. eh, akusize kufanane ngoba futhi ikakhulu ukugula um ngiyake ngithi mina akula prize eningi njengalezi ezinye izinto ezifunwa abantu ngicabanga ukuthi limzwe kahle akithi so usho ukuthi utsho ukuthi la utsho ukuthi umuntu ogulayo yeah eh kuba nganeno ngoba kusuke nedlozi limsiza ngithi kodwa lo osukayo ozokuthi hayi mina ngifuna ukuba le le, le mota kumbe mina ngifuna isibaya sami sibe sikhulu eh kusuka kube something else kuyahlukana angithi sokungena le nto abathi ngama-needs nama-wants kusho ukuthi ukugula hhayi yinto ongazibizelanga yona singakusiza ngemali ephansi yikho ubona ukugula ungafika wena ugula um sifuna imali i-amount isethen amount kodwa wena ungelayo olokuncane sokulapha sigcine sikulapha angithi ngoba uyagula awuzidozelanga and futhi umsebenzi wedlozi ukuthi usiza abanye kodwa uma ufike wena usithi hayi ndlovu khandela ngifuna ukuthi ibhokli store iphithizele ngizoyenza iphithizele kodwa iprice yakho leso sifana nomuntu ogulayo let's say manje uzoyenza njani ibhokli store iphithizele let's say abantu bendaweni yona leyo vele kutshwala kabakuthandi abantu bendawo yona leyo eh abalamali eh, abantu abantu so kwenze uyabona eh abantu ayikho indawo ukuthi abantu abalamali abantu abanathi mm. uyabona ngiyazi ukuthi uma ukithi kosikangatsha mm. ma ulo muthi osebenzayo mna ukuthi umuthi ngiyawuthemba sengawubona futhi ma ulo muthi osebenzayo um ubize ebhokilistoko ukosikangatsha mm. yeyi bengasuka abantu esenjoseph abezonatha kosikangatsha bethi utshwala kosikangatsha kumnandi bechiye nobasesanetseni bechiya nobasesanetseni besigangathe besigangathe futhi yindlela umuthi osebenza ngayo ye umuthi wenza lokhu wena okufunayo kuya ngokuthi eh lo okwenzelayo ulolwazi lwakho na Eh bakithi sihleli lapha nomdala ofudu eh into eh, engazange yaba kahle ukuthi umdala ufudu lushile bengifisa ukuthi nganani nihleli lapha emakhaya bakithi niyalibona niyibone yonke lemini kodwa ngokuhamba kwesikhathi sizoke sivakashe eh endumbeni yakhe la sebenza khona eh si si sinibonise inhloso e, e, esiyenzayo bakithi eh, ngiyazi ukuthi abaningi bangadideka behlela emakhaya eh, izinto zethu kakhulu singabantu abamnyama eh, ziye zasalela emuva ngenxa yokuthi thina singabantu abamnyama siyafihla ulwazi lwethu or ngithi siyakufihla kakhulu esikwenzayo ngoba manje ngizokuchazela ngakithi lesi esasibuya khona kwakunobaba eh wayelapha umuntu eh, olunywe inyoka noma ngathiwa ulunywe yiphi inyoka bewulatshwa same time mawuke waba nelakhi yokuthi uyofika kuye usakhuluma usakhuluma uzosinda mm. eh lo baba washona from now abantu bayafa bengalunywa inyoka because eh, asizange sibe nethuba lokuthi sihlale phansi naye achazele abantu ukuthi kwenziwa njani why enalawo mandla ukube manje sisasenolwazi kube manje sisala sikwazi ukuthi hayi siyagebha laphana uma umuntu selunywe yinyoka osenza lokho so siyisizwe esimnyama bakithi siyafisa ukuthi eh abantu abethu abazobuya after 100 years into yethu ebesinayo ingabalahlekeli eh bazobuyela emuva bayocheck ukuthi hayi ugwaza ngelanga eliyikuthi wakwahlala phansi nomdala wofudu bakhuluma so hayi kusho ukuthi thina singabantu indlela yethu yileyo so eh ngiyazi ukuthi abanye abantu maye ehleli phansi ngale yabe sedideka ethi hawu kabi se why why sekuvezwa lezi zinto ngoba sikhule kuyizinto zensitha sibalekela khona lokho ukuthi ngemva kwesikhathi siyisizwe singa singabi kwazi imvelaphi yethu futhi silahlekelwe ngezinye izinto eh esicabanga abadala kudala babethu kuyazila eh lokho hayi kuyazila eh sagcina silahlekelwa ngezinye izinto ukuthi hayi lokho akukhulumi Kanti noma into ingakhulunywa bakithi kumele sikwazi okwamanje thina nje ama 2000 sifuna nami sengi 2000 sifuna ukwazi ukuthi why kumele umuntu engahambi nyovane umama kuzongena eqhageni so kumele siku understand ngendlela yethu ukuthi hayi ndoda ungahamba nyovane uzokhubeka uwe ulimali yangithi so izinto e, e, abantu engifisa ukuthi bangathi hayi ugwaza kanti why sethatha abadala azofuna ukuba expose phambili no akusikho lokho inhloso yethu ukuthi eh singabantu into yethu ihlale ikhona eh nabantwana bazozalwa bayithole ikhona babekwazi usiwobani sisukaphi eh ubunyanga akusibuthakathi yinto mhlawumbe e, esizama ukuthi silungise ngoba kudala nje kwakuthiwa kungathiwa uyinyanga abantu abafuna ukusondela duze bayisaba ayi bona ungahambi indlela lehambi inyanga so inyanga they're just people abaphila njengabantu lokhuyana yisipho futhi e, e, esihle kakhulu esuke sinjani sivele phezulu baba uthe kimi umsebenzi wakho ujula kakhulu entweni efana nokuthi uyathwasisa angithi eh ngifuna manje sikhulume around leyo ukuthi kusebenza kanjani ukuthwasisa ngoba nami namhlanje ngifuna uunderstand ubuye wayothwasa kwenye indawo wena sewubuya manje sewuthwasisa abantu eh engakutsho ukuthi ukuthwasa kufuna ukuzimisela kufuna umuntu futhi okhethwe lidlozi hayi ukuthi mina ngiyavuka ekuseni usiyathwasa usithi ngoba ubona umakhelwane ethwasile ngoba kunzima angike ndlule umakhelwane thwase waqeda uma ungahamba ungeladlozi uzathi ufika sezikusinda phambili um sekule mfihlo thina ke siyafihla abangaziyo bayazi ukuthi mina amathwasa uma ngiwangenisile ayafihlelwa ngiyayifihla imfihlo noma ngiyifake emfuleni ngifuna leyokuya nayo noma ifihlwe nguwe ungowakibo kumele ukuya so ekuthwaseni ubunzima busezimfihlweni lezi izinto eminye imisebenzi kwesinye isikhathi singakubona ukuthi usuthabe kakhulu lithwasa siyakuqinisela kancanani silolaka senzela ukuthi unjani ungenela inini ngoba enkundleni akumelanga uthabe kakhulu uzuyedlule kumele ube limited so ngicela uzame ukuthi ngiyazi ukuthi umuntu naye osehleli ngale uyazibuza ukuthi ngilithwasa sendithabe kakhulu ye so ngisho ukuthi ukuthi usuku sosenzani uma ulithwasa ukuthi usuthabe kakhulu eh, zokudlala ezifuna ithwasa lidlale libe lemgoqo lingayezeki lezenzo ithwasa ungamelanga lizenze futhi mina mangabe ngizothwasa uma uyithwasa ushele ye awusheli awusheli awushelwa futhi nje angishelwa phela ongushiyelwa you can hayi hayi siyamgweba thina umuntu engakushiyela usitshele silanda abakubo oh, hayi thilo ayikhiphi inhlawulo uyabedelela idlozi lami lapha ekhaya yabona so ukuthwasa umuntu thina ma umuntu ngizwile madoda eh, ngithanda ukushiyela kuthiwa ithwasa nje alishiyelwa washiyela ithwasa sugwetshiwe eh ma uthwasa hmm. eh ngaba ngakutshela ngithi umuntu kumele uma eserious ukuthwasa kumele expect 9 months kusiya kumnyaka kusiya kuya ukuthi idlozi lakhe libukhanya hayi la egoli siyakuthwasa 3 weeks la 2 days hayi 3 weeks liyabe lisenza ifashion ukuthi kube njani kuthiwe zilami senithwasile kodwa uma ufuna ukuthwasa uyenza into eqondileyo hmm. eh uyenze okufunekayo ufunde le mithi hmm. eh kumele uthi uthathe isikhathi usenkundleni ngoba idlozi lingabhoboka manje nge 2 3 months likhulume hawu hawu hawu yimi sengifikile ngiyasebenza uyabona ngimbalekele bo uvela ubaleke usigodwana vela ngimbalekele bo sengivumile uyabona kanti kusafuneka ukuthi lapha nama usuthwasile selifikile idlozi usazi ukubhulela abantu usubona susenzani ufunde lemithi ukuze kusasa uyokwazi ukusiza abantu ungaboni kuphela into esithaya abantu abaningi kathesi eh uzathola ugobela yena selufu elemithi engaka ingaka nje uyitebula longaka uzathi ma uza kufundisa yiphi uza kufundisa eminye eminye ifihlo funa naye abe lolwazi ye layikala uza hlephula ngaphi kufuna abe lolwazi lwemithi eminingi ukuze nawe noma uhlephule uhlephule uyehluleka ukuyiqeda uhambe Yikho ubona amathwasa amanengi lezangoma ezinengi bayathwasa kahle benzela mm. kodwa uma eseqedile sefike e, e, enkundleni yakhe asayenzisebenza ngoba uzafika umuntu athi uphethe likhanda umuntu athi yebo kunjalo makhosi laphi amphumuthe onyawo abantu bagcine sebebalekile bengasabuyi ngoba lapha ekuthwaseni ngifuna into enkundleni ngifuna into serious njalo ngathandilezi labo mama laba bayawisa Amathwasa amaningi amanye ajole e-, enkundleni ngale agcine ephuphi ngiphuphe ithwasa obona ungasele lutho uzothi ah lapha nakula lutho yikudelela idlozi yabona ngiyayithanda kakhulu bakithi indaba yabona bayingena deep kanje eh ngicabanga ukuthi nawe olaleleyo eh siyacela ukuthi eh, nize kuma comment site uzokhomenta usho umbuzo ofuna ukube nawo ngoba ngishilo ukuthi hayi ubaba sazomlanda sesendumbeni kuye eh kusho ukuthi sizoqhubeka sichaze la ubuze khona sizokuphendula baba sibuyela khona lapha lokhu ngisenkundleni eh yiphi indlela ake ngithi mina eh, ngegama lesilungu kuthiwa yi-criterion yokuchuza or yokuthi manje ubone ukuthi hayi lo muntu uyithi ufanele ukuthwasa oh let's say angithi ngeke wonke umuntu ofikayo kwethi hayi hey linjani sisocela ukuthwasa ngena phakathi hey sisocela ukuthwasa ngena phakathi ku i'm sure kulendlela ukuthi uyaba check then usho ukuthi ah, ah, hayi wena ngeke ngikuthwasise kumbe hayi wena uholela yonke umuntu obuyileyo thwasisa uyabona uma sisiya ekuthwasiseni mm. uma umuntu efike ethi uzothwasa eh hayi asike silungise la kanti vele yini eyenza ukuthi umuntu abuye azothwasa angeke like ngihleli ngisendlini cha umuntu engayothwasa bese ngivuka ngisiza kuwo uyabona into yenza umuntu ayothwasa hmm. eh uyenzwa impilo noma lezimo ahlangana lazo empilweni maybe ahambela kwamanye abantu bamjetula abadala kumele abalungise bese kusiba lo munye ohamba ethe engahamba adlule kundlovu ngapha athi hayi mana ngiyabona umdala ehamba afike ngala athole indlela yini esuya lapho isiyabamba igede avuke kusase sensiyathwasa so ziningi izinto ezenza umuntu ayothwasa abanye bathwasa behlutshwa abanye bathwasa bethanda so eh kuke kwenzeke kwesinye isikhathi ukuthi ngifike mina ngigwaza nginje ngizothwasa ukuthi hayi gwaza hayi idlozi lapha ndoda kalikho hayi hamba endlini uyozihlalela uzinathela iblack ya kuyenzeka lokho kuyenzeka uthi uma ufika simtshele sithi hayi wena idlozi awulale lobungoma uyabona kodwa bese kusiba le nto ekanje uyabona kusemhlabeni emhlabeni bayafika abantu mm. afike omunye umtshela ukuthi hayi mkhulu athi yazi mina ngelapha ngale ngale kodwa into zami azihaphi hayi mkhulu wena idlozi lokwelapha unalo hhayi lokuhlola likho mm. athi hayi eh, um mdalo yama yenza mdalo yamba mbone yenza mbone ya ngoba ngiyayazi imithi ngizayenza vele abone ngimtshele futhi into Uma ezilongo wena nje ubungela dlozi likwenzela kanje. Izahlala kanje kumele wenze kanje nakanje ungenza kanje usiphazamisile. Uzafuna uzo renew. Ngoba lwana kanjani? Kala dlozi. Kodwa uma uvelile original idlozi eliphezulu kwakho vele asirenew lutho singavele sithwasise uqeda indima ngendlela i-right wenza imikhuba nemgoba yakhona yonke uyenze kahle hhayi uyaphuma uyosebenza awuphuphi yabona namhlanje ngicabanga ukuthi nawe noma uhleli lapha ekhaya kuningi okufundayo um kubaba lapha umdala wofudu ubaba uthe yena eh, ma esebenza um unofudu lwakhe oluyabe luzula sophansi lufakwe impondo phezulu um ngifuna ukwazi ukuthi yini kahle kahle e- esuke isenzakala lapho uma ufudu luzula lulempondo phezulu Uyabona? ngicabanga ukuthi abanye abantu e- e- especially ama-slay queens elinethukile lapho esemaka fudu nopondo phezulu hayi ngeke ngiye kubaba lo Bake- hayi yabona ukuthi mina lapha engithwase khona ngithwase ngithwase umdala obelitoka ngesikhathi ludla ngale ngiyakhona ukuluhambisa phansi uphondo kodwa uma ngikwenzela wena ngeke ngikwenzele phela lo food kanti ngiyokwenzela uphondo lusihambela phansi oh this food lufudu oluphilayo ludla ikhabitshi ye yeah. ethengwa esitolo istendi sempondo zami ezihloniphekayo yabona eh, ziyahlonipheka lezana ukuthi sihambe phansi ziyahlonipheka yazi ukuthi lo mhlezi emakhaya uyafisa ukuthi ngayo into leyi esikhuluma ngayo uyayibona nami senginje sengize ngifisa ukuthi um ukuba ndlovu sikhuluma le nto siyibhekile ukuthi ifudu lwenze so then ngiyazi ukuthi um abantu abaningi into eso bacabanga ukuthi it's a myth vele ayikho yabo um ensukwini e, e, edlule ngeke nga-invayitha enye indoda um nayo esebenza umsebenzi eh, ocishe ufane nowakho um bathi ukhokhovula insizwa yasemakwe umakhelwa nje kithi le eh nayo besikhuluma ngazo lezi le misebenzi ehe e, e, e, eliyenza eh manje le business yobunyanga eh, isina isingathi ona umuntu ovela kumaskandi you understand isicishe nje ifani nomaskandi eh sebe sebe sidonselana ya sidonselwana eh sekuthukwana eh sekugcwaliselwana kahle kahle so lifike njani lapho Eh uyabona okufike lapho ukuthi kube lento zokugcwaliselana lezi lokuthukana lokwenzani mm, nokumbuluzelana ngemali igenge entsha ubunyanga ayisabenzi ubunyanga seyibenza ibhizinisi mm. ayisalaphi mm. isisenza lokho kuthiwa fona ngikuthinte emoyeni manje ngikutshela indaba zakho but is sebebuya yeah ngakadlula is that possible ya it can kungaba kungenzeka bebefonela abangani babo phela kungenzeka futhi ngoba ngiyake ngibone kwenzeka kunento okuthiwa yikuthwalela ukubona umuntu uyakwazi ukuthwalisela into leyanto abona akwazi ukubiza igama lakho nesibongo kodwa kuyabe engasoze ayilaphe siya phambili eh, kanti into enkulu ebunyangeni vele into enkulu ebunyangeni hayi sikhunyana ngomuthi thina sifuna indoda engaphikisa ngomuthi da mina ngiphikisa ngomuthi eh. ngoba mina ukuthi ufike ukutshela ukuthi hhayi wena umcaselo wakomayako hawu wasesanetseni ey ukhulele emagwegwe ey ufunde ebhasa it doesn't help akungisizile lutho so lani uzama uchaza ukuthi ubunyanga bona vele bu-rooted ekuthini kumele welaphi kumele usize abantu inyanga kumele isize abantu njalo um eh, ma uyinyanga kuyenzeka kufika umuntu ohluphekayo mm. ungela lutho msize Msize, uyakwazi ukumsiza umuntu ahambe ayenzele into zakhe. Uze phela uzothi maye ehlupheka ukuthi hayi alright ngeke ngikwenzele ngoba ola mali. Uzayithatha ngani imali evele ngasebenzi? Kumele umenzele kanjani? Umenzele so that nabanye abangale babekwazi ukuthi uyakwazi yeah ukulala. Ngoba vele uyazi ukubunyanga kunjani? Uzwa abanye abantu besazi sesisaziwa. Senzwa ukuthi mangakwenze lokuhle wena uzatshela umuntu. Mm, la ingamenzela okuhle uzatshela umuntu. uyabona yiko okwenza udumo kakhulu mina into engayigqugquzela nje ebantwini ukuthi uyabona ubunyanga kufanele sifundeni imithi singabe izinyanga zokubhula bafowethu labodadewethu sifuna inyanga ezilaphayo kuthiwa bakithi inyanga ihle laphana bayacela ukuthi ake lisilaphe bakithi siyagula sila kungabi inyanga ukuthi uyafika sikutshela ukuthi hayi wena ungubani bani igama lakho ekuseni usuke udla amagwinya wena hayi next wena ngubani bani igama lakho ngubani bani singakhumula manje phakathi ugqoke i-t-shirt emhlophe but that doesn't help akusizi yeah. yeah so balaleli lihle lemakhaya ngiyazi ukuthi abanye bangacabanga ukuthi hayi ukwazi uhambe lapha nowayilandela omunye umuntu wazi ukuthi umdala uyahamba ngiyazi ukuthi eh abantu iZimbabwe yonke eh Matabeleland yonke eh, bese ngithi eKhezi yonke bayamazi ubaba eh baba kuthiwa umdala wofudu ngoba mina ngikhuluma kodwa ke eh, ngolimi lwesikhalanga bathi umdala wehamba kuqhubeka kusiya le phambili eh angaze ngizwisise ngifuna ukuthi abantu bakuzwe manje uchaza ukuthi hayi wena ungubani eh nanegama ledlozi angithi yazi ukuthi umuntu ya kanjani abantu baseSt Joseph manje basho ukuthi hayi uyi phela ngoba sometimes icamera siya edita these days sifaka ikhanda lakho phakathi ngizixoxela lo muntu umuntu eh hayi ngizatsho kanje ye abanye bayangazi vele abanye futhi ah mhlawumbe bazaphandaniswa intshebe mm. ngoba bazi intshebe vele oh. kodwa ke mina igama lokuzalwa ngiqhubekani umntaka Killion Bayani Ndlovu Hayi ngicabanga ukuthi lizwile bakithi insizwa laphana izethula eh insizwa bakithi yenza wona lo msebenzi wobungoma engicabanga ukuthi wena la uhlele emakhaya kukhona okuthile ocabanga ukuthi eh uyafisa ukuthi nikusebenze naye nizwile kuthiwa kuyabe kukhona ufudu nezimpondo phezulu kusenzeka nje ezinye izinto eh uyakwazi ukuthi uxhumane naye engicabanga ukuthi yena uzosho ukuthi hayi mangabe umfuna usemakhaya wenze njani mangabe umfuna ula egoli wenze njani xawelani hayi kuhle kuhle hayi nyabe um kusho ukuthi um balaleli um nababukeli um ngizalipha inamba uma ngilapha egoli um ngisuke ngibe ngisebenzisa u-zero six one two two zero six nine zero eight ya zero six one two two zero 6908 eh inamba otholakala kuyo ma ngabe usegolo okusho ukuthi umuntu engayizwa ingangeni uyobe usekhaya eh, ine WhatsApp ngiyazi ukuthi abantu kulezi insuku eh, sitholakala kakhulu ko WhatsApp yona le namba ine WhatsApp okanye eyasekhaya yene le ayila WhatsApp ele WhatsApp inamba enkulu yasekhaya eh ithi ngizayifaka icode ithi 00263 78 53 o8 abathathu e Maskandi Festival esaba nayo eYigo Theatre kwakumhla ka 31 August e, ngomnyaka ka 2013 e, insizwa ubuhle beso e, ziyakwazi insizwa usazazi kodwa izibongo zobuhle awushaye kancane ngizwa ukuthi insizwa sawukhumbula bazothi kancane bathi um yimini ubuhle beso akwazazi intombi ngoba zonke izidingo uhle zinamazi ingqolo umnyabami nenotho yami Eh lubhuqu lendlela ehamba umanti nade mangangini ngeke besayeka ngoba sebayijwayela. Ngisho lezi ndaba ngiphuma phansi ekhesi kwasikangatsha lapho engiphuma khona ziyakhuluma ezakithi intaba gijima ekhona phansi enjele ezotshela zonke indaba usuphuma ididekile hhayi ngiyabonga abalaleli hhayi kusaseyiyi insizwa lizile ubhudula endlela um eh, sasimbiza njalo thina sisasekule gemu kodwa-ke hhayi mkhulu thokoza khehla thokoza thokoza khehla siyabonga abalaleli siyabonga kakhulu bakithi umcaseli sinyemnye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakhokho wakhuma yabo ntontshana zababiro zadlula ngendlela zacela ukufihla ikhanda emzini omkhulu kwanoncipha zavuka sezibeletha abantwana siyabonga kakhulu avg siyacela ukuthi usubscribe sinayo futhi ipage lethu kufacebook siyacela ukuthi uhambe khona uyolike nginithanda kakhulu ngiphinde nginithande emakhaya